这个人叫 Giff，他喜欢茶，他喜欢工作，他也喜欢美人。他是美工，他不是老师，他也不是工人。他是捷克人，他不是中国人，他也不是美国人。今天他不太好，工作很多，他很累。这个人叫 Giff。 他喜欢茶，他喜欢工作，他也喜欢美人。他是美工，他不是老师，他也不是工人。他是捷克人，他不是中国人，他也不是美国人。今天他不太好，工作很多，他很累。这个人叫 g i f 他喜欢茶。 他喜欢工作，他也喜欢美人。他是美工，他不是老师，他也不是工人。他是捷克人，他不是中国人，他也不是美国人。今天他不太好，工作很多，他很累。这个人叫 Giff，他喜欢茶，他喜欢工作。 他也喜欢美人。他是美工，他不是老师，他也不是工人。他是捷克人，他不是中国人，他也不是美国人。今天他不太好，工作很多，他很累。这个人叫 Giff，他喜欢茶，他喜欢工作，他也喜欢美人。 他是美工，他不是老师，他也不是工人。他是捷克人，他不是中国人，他也不是美国人。今天他不太好，工作很多，他很累。